大家好，我是陈老师。开始之前，请各位再按下订阅跟赞，来支持老师冲十万订阅者的目标。老师的节目全部都是独立原创自制的，请各位支持原创，感谢各位的好朋友。今天这一集啊，老师本来原本是要讲第三十八跟三十九项的推背图的历史考证。 但是有许多朋友来信，希望老师先讲讲跟大选有关的，所以老师这次就先跳过次序，先来跟大家讲讲，到底推背图跟中华民国有什么样的关系？那中华民国在推背图之中，它的国作到底会有多长？老师所解出的这一个推背图，肯定是目前全世界在研究推背图的学者之中。 比较能够符合推背图的历史逻辑，以及老师推出来的每一句都会去考证当时的历史事件。当然，就不像有人会说啊，这个是古人写的，古人是谁？哦，你说古人这个很神很厉害，这边赞叹他的时候，你知不知道他是谁写的呢？哦，很多人就不知道。哦，所以说老师当然是希望比较有法理性的做法。开始之前，啊，老师必须跟各位政治狂人、跟爱国者超人说。 这个世界上已知的历史之中，没有任何国家跟朝代是不会被取代的，就连周朝也只传了八百年，所以任何国家的更替都是历史上的一段故事。我们都是活在历史中的人，也是见证历史的人。当然，老师的推算也不一定正确，所以是说，老师希望各位是以什么呢？以探讨学术的角度，我们来看待我们这个整段的节目。 首先，我们来看看针对台湾二零二零年的总统大选推背图中，到底有没有跟那些名嘴讲的一样？这里面有出现谁？韩国瑜、蔡英文，或是赖清德、柯文哲，或是我们的郭台铭呢？答案是没有，因为推背图的本身是以中国大陆的政权为中心，所以台湾这个岛屿的政治人物肯定是不会出现在。 推背图中，意思就是选举的人，哦，他并不会在他里面，他只会出现几个重要的人，而且你是跟中国历史是有关系的，哦，那他才会出现。所以呢，我们老师可以知道，再去讲那些节目上的名嘴，他们为什么可以这边抽一下，那边抽一下，然后假装这个是韩国瑜，这个是蔡英文，那个是谁谁谁呢？其实他们是为了节目的效果，啊，为了说而说。 他们没有特别去考证，那这有人去主张是说推背图已经被打乱了，其实这个是没有根据的。因为老师第一集里面讲到的，有人传说是说被宋太祖啊或者其他皇帝给打乱这个顺序的，这是没有根据的。哦，就跟过年放鞭炮是为了吓走年兽一样，这是一个传说，但是没有根据。好，那接下来我们今天要讨论的就是针对中华民国部分最有争议的。 也就是推背图中的第四十象，这个象说什么呢？第四十象的第四十象的签是什么？是象什么呢？是癸卯巽下艮上，就是所谓的三风古古卦。它的称约是一二三四，无土有主，小小天罡垂拱而至。它的颂曰是什么呢？ 一口东来气太骄，脚下无履手无毛。若逢木子冰霜患，生我者猴，死者雕。很多人说一二三四指的就是中华民国只会有十任总统，因为一加二加三加四等于十。这个方向肯定是错的，因为中华民国开国以来，包含大陆时期的政权也不止这个数。就说就算台湾，那陈水扁也是第十任总统。 所以说这不可能是真的。那也有人说，啊，某些的新的 YouTube 说，他说一加二等于三，三加四等于七，代表民国三十七年撤退来台。但是中华民国的政权是三十八年四月份才从南京失去的，也就是三十八年四月，南京政府是中央政府是被共产党占领的，所以是说他那个时间绝对不是三十七年撤退来台。 那一二三四是什么意思呢？老师把它破解出来了。一二三四就是毛泽东的“毛”字，一二三四刚好四画。什么是“无土有主”呢？意思就是毛泽东的共产制度的建立，变成了全中国的所有土地，不是国有就是公有，一般人再也不能拥有私人的土地，也就是。 地主这个词汇在中国大陆是不存在的哦，因为大上文化大革命也被欢乐斗地主也斗掉了啦。所以是说，我们以推背图的历史宏观来说，这里就是改朝换代的历史分割点，所以被记录下来它是很正常的。那接下来这一句“小小天罡垂拱而至”，这是什么意思呢？啊，老师的解析是说，这个天罡有人是说它是中华民国的国徽。 其实不是，因为天罡它是所谓天罡星，天罡星有两种解释，一个是三十六天罡，那另外一个就是北斗七星。所以说再怎么样，中华民国的国徽它都是太阳，因为青天白日满地红，所以说天罡肯定不是中华民国的国徽。那天罡老师是怎么破解跟解释的呢？天罡还有另一个解释，就是北斗七星的斗勺。 也就是斗勺指向哪个方向，就代表了四季的更替。正所谓斗向斗勺指向东南西北，就是四季的春夏秋冬。这也就是所谓的什么？北斗星里面就所谓的七正哦，七正。那所谓天罡，也就是所谓的北斗星。北斗星就是所谓的帝王星。今天所得的小小天罡垂拱而至， 就是曾经为天下帝王的蒋中正，如今你也只能偏安一隅，从小岛上垂拱而治。而中华民国的命运也写进了《宋约》里面。他说过了一口东来气太骄，这个就对应了一二三四，也就是指的就是毛泽东了。脚下无履，手无毛，就是跟第二句的啊无土有主的意思，就是什么呢？ 就是你失去了你可履的土地了，你已经这个土地都没有了，都不是你的了，已经是共产党的了。那手无毛就是蒋中正，你是个大光头。若逢木子兵霜患，意思就是什么呢？有一个姓李的人，木子为李，然后老师在那解他是李登辉，他承认了什么？中华人民共和国是一个政治实体。 而不是一个中国里面的两个政党。那此案在这个时候呢，两岸的关系就变成国与国。在当时，就是年纪比较大一点的听众就知道，当时李登辉所提出来的就是“两国论”，也就是说，从那个李登辉的观念跟宣言之后，哦，那长期以来双方认定为的内战，一个中国里面的政治斗争、政党斗争已经结束了。 它已经不是内战了，意思即为散离。为什么？什么散离呢？因为冰霜幻这个紧绷的局势已经解开来了。好，患者什么意思？患者不是融化。有些人说它是融化，不是患者意思就是散离的意思，意思两岸各为政体，而不是一国了，然后就把它分离出去了，不是一个国家，也不是一个中国了。那生我猴者，死我雕是什么意思呢？这里很多人去争议，他去怎么解？ 其实老街破解出来意思其实很简单，这个分离出来的政治实体，也就从大陆换出来的，就是我们的中华民国台湾。中华民国的创造者，很多人说是什么？我们的国父孙中山先生，但是以正规历史来看，孙文他不是建立中华民国的人。各位必须要去提认真一点，中华民国第一任正式的。 大总统叫做袁世凯，而中华民国之所以能够创立，不是因为孙文的武昌起义，而是因为袁世凯的倒戈。让握有满清最大兵权的军机大臣袁世凯，他能够逼迫满清皇帝逊位，大清才会灭亡。如果当时握有全 中国最大兵力的袁世凯握着手上的新军，哦，最有精良的一些部队不放，并以什么大清的军机大臣的名义来向各国各列强去申请求援，并且以君主立宪作为交换条件。那么，像一群乌合之众的国民党，甚至是共产党，那时说还没有共产党，就光国民党或是任何的军阀。 都会被袁世凯所剿灭，就像我们的太平天国一样，一定会被剿得一干二净。因为清廷当时的实质上，他已经接受了袁世凯本来的的那个革新的想法，是要改成君主立宪，把原来的封建王朝改成了一个君主立宪，就类似现在英国、日本这样子的一个政体。 但是为什么袁世凯后来没有做这件事情呢？是因为袁世凯在清大清中，他永远是臣下，他永远只能当别人的臣。你再怎么伟大，你也只是个臣民。但是如果你转向了革命党，那你可以当大总统，来君临天下。这样的诱惑，我们才会让袁世凯倒戈。否则，如果袁世凯他是忠君又爱国的。 那现在，我们可能还是大清臣下、大清朝下的子民，这也说不定了。所以生我侯者，以及袁世凯的“袁”字，而非孙文的“孙”字。啊，因为孙文里面“孙”字并没有“侯”或是“袁”。说生我走侯”就是袁世凯“袁”字，“袁”者，袁也，即为袁侯。那什么是使我雕呢？既然袁世凯的“袁”字可以转作为猴，那“雕”字又是什么意思呢？“雕”，雕者。 鹰，也就是它是一只老鹰哦。鹰是什么？鸟哦，带着羽毛的鸟。也就是说，名字里面可能有鹰、有鸟、有羽的，就可能是它。那放眼是现在有两岸中有谁是这个名字的呢？有人讲过蔡英文的英或马英九的英，哦，英是很像了，但是实际上。 如果真的是英者，还是马英九的英或蔡英文的英，因为他们两个英是同样的英，那么在马英九那一朝就应该会灭亡了。而“死我雕”竟然就不是这个意思的，因为“死我雕”，那当然就不是马英九或者蔡英文了，那就是什么呢？两岸之中第三个有这样类似的名字，就是对岸的领导人习近平的“习”字，“习者”。 羽白也，上羽下白，意思就是啊，白色羽毛的鸟。这就是海东青。这句话意思是说，生我者猴，死者雕。中华民国这一个政权，起于袁世凯，终于习近平。中华民国将成为漫漫的青史中一个曾经有的国家，一个曾经辉煌过的朝代。 那这边的时候，就有人来问老师啊，那老师你怎么预测中华民国什么时候会被统一呢？老师只能说，这个范围应该不会太广。为什么？以习近平现年六十五岁的年龄来看，正常来说会在这十年内，也就是习近平七十五岁前，会完成他所宣誓的统一大业。而二零二零年的总统大选，其实老实看，如果弄不好，也有可能是明年就被他提前动手。 为什么呢？因为刚才我们的宋约里面的第三句有讲到这句话：“若逢木子冰霜换。”其实，在老师的武术老师，因为老师是一个武术老师，哦，对五行很敏感。明年是什么年？明年是庚子年。按照五行而论，明年的天干是金，庚金。那他既然想说木子冰霜换，就是庚金可以克甲乙木。 哦，木子通常指的是甲木，那金克木，也就是涣散，也就是所谓的涣了，因为被劈烂了，它就散离了。所以按照这个阴阳五行的假设，这个部分比较是假设了。那二零二零年中华民国有可能就被统一而灭亡了。今天是西元的二零一九年四月十九日，老师考证以上老师所讲的推算，老师是第一个破解出来这样子延伸的。 那从今以后，如果有类似的，那可能就是他们也看过老师的节目了。那大家来做个见证吧。推背图关于中华民国的部分到此就结束了，不会再跟后面了。这个是老师可以确定的事情，它后面没有任何一个会形容到关于中华民国跟现在两岸的关系的。所以说，老师就觉得就在这十年内吧，大概就被统一了。 那推背图接下来的进入什么呢？进入新的篇章了，也就不是这个时代了。第四十一项开始讲的是什么？世界大战、核战跟外星势力的介入。好，那如果各位有兴趣，请各位还是一样，务必订阅老师的频道，按个赞哦，在下面留下你对老师今天的看法，那帮助老师快速抽到十万者的十万个订阅者大关。我是陈老师，好，请各位支持我原创节目。 欢迎你在下面留言，但是请注意，礼貌留言，理性分享，理性讨论。任何谩骂，其实老师都会把你封锁，那你骂了也没用。以后精彩节目你就看不到喽。我是陈老师，我们下次见。